c'est quoi un jeu de rôle Ça a l'air sympa. Puis en plus, j'ai besoin d'un environnement sain en ce moment.